<laughs> Едно добро шише беше той. Да? <laughs> Чакай, не си вилшенца на дей, нали сме приятели? Не така. Не така, Жужил. Хитрец е той. Всичко изяде, да? <laughs> Не така слушайте. Стой, душа, стой.